Bismillahirrahmanirrahim. Satır arasında ikinci bölümdeyiz. Nereden nereye diyoruz? Nereden nereye? Bir haberle başlayalım isterseniz her şeyden önce. Bu haberin üzerinde zannetmeyin ki çok uzun muhabbetler yapmayacağız. Biz satır arasıyla ilgileniyoruz çünkü. Haber şöyleydi bu hafta içerisinde. MEP ve Diyanet ne yapmışlar? Yalova'daki anaokullarında dini eğitim sınıfı açılmaya başlandı demişler. Din eğitimi ağırlıklı olacak. Bazı sınıflar üzerinde bir çalışma yapılmış. Efendim haber devam ediyor. Dinimi seviyorum ve dinimi öğreniyorum diye. Hiç bu haberin üzerinde yapılan tuhaf tuhaf sözlere bakmayacağız. Bugün işte tam da bugün bu haberin altına Yorumlarını yazan genç kardeşlerimiz hakikaten ne hissediyorlar biraz ona bakmamız lazım. Çünkü haberin zaten içeriğini aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Olur mu arkadaşlar böyle işler diyenler? Şu fotoğraflarla ahan da rezalet, rezalete bak minnacık çocuklar başörtüsü takmış diyenler vesaire. Hadi bunları geçiyoruz bir kenara koyalım. İnsanların buna karşı tepkileri neler? Bizim çocuklar, bizim arkadaşlar ne demişler bunlara? Hadi biraz onlara bakalım. Çünkü söylenen sözlerin mahiyeti bizlere insanların Türkiye coğrafyasında Müslüman bir ülkede yaşarlarken ya da İslamiyet'in güzellikleriyle konuşlandırılmış bir ülkenin tarihiyle yüzleşmişken, onunla yoğrulmuşken şimdilerde ne söylüyorlar biraz onlara bakmak lazım. Çünkü o söyledikleri şeylerin satırları arasında bizim ve sizin ve hepimizin üzerimize düşen vazifeler var elbette. Hadi başlayalım isimler çok önemli değil. 5 yaşında çocuğa okulda zorla Arapça ağırlıklı din eğitimi olmaz denilmiş. Konumuz Arapça filan değil ama birinci meselemiz şu geliyor. Dinde bir zorlama var denilmiş. Dinde zorlama. Bir alta geçtik. Haberde eksiklik var kardeşim. Bu ders tamamen aile isteğine bağlı. Kimse kimse zorla bir şey yaptırmıyor diyerek bizim satır arasında bulduğumuz şey tam da cuk diye oturmuş. Ama altta tekrar bir cevap gelmiş. Konu ailenin istemesi ya da istememesi değil. Konu uygulamanın kendisinin başlı başına problem olması denmiş. Ailesi istesin ya da istemesin 5 yaş bunun için uygun bir yaş değil demiş. Peki hangi yaştan itibaren zorlama olmalı diye de sormak gerekir. Hangi yaş? Tabi buradaki cevabı biliyoruz. O da ne? Herkes 18 e, yaşına kadar dinsiz olmalı, dinini din hanesi olmamalı diye de bir e, felsefe var diye de söyleyelim. Dinsizdir diye bir anlayış var. Dinsizdir demeyelim de Fransa kaynaklı bir düşünce biçimi bu. 18 yaşına kadar insanlar kendi dinlerine karar veremezler kardeşim. Aptaldırlar, markete giderler, oyun oynarlar, arkadaşlarını severler ya da sevmezler. Bütün bunları yaparlar ama hangi tanrıyı bizim inancımıza göre Allah Zülcelal'i sevip sevmediğini, onun için bir şey yapmak isteyip istemediğini bilemezler demiş. Peki devam. Çocuk daha o yaşta kendini bilmezken Allah'ı Tanrı'yı ne bilsin demiş. Bir de belli bir yaşa gelene kadar herhangi bir çocuğa bir dinin gerekleri, kuralları, cartı curtu empoze edilmemeli bence demiş. Milli bayramlarda hutbede anmazsınız, anmazsınız adamın adını ama işinize gelinize anlarsınız değil mi denilmiş. Konu biraz da siyasete çekilmiş. Devam. Hadi diyelim inancın gereği türban takıyorsun ama hadi diyelim dikkat. Türban niye takılır? Erkekte şehvet uyandırmamak için. Ulan o çocukları 3-5 yaşındaki çocuğu türbanlamak nedir? Türbanlamak nedir? Ayrıca anne babasını bile daha yeni yeni kavramaya başlamış. Bezden yeni kurtulmuş. Demek ki daha henüz bir çocuğu yok bu arkadaşın. 5 yaşında bezli bir çocuk görmedik. Ee, ama bir dakika hadi diyelim ki inancın gereği türban ama türban konusu burada enteresan bir yere bağlanmış. Türbanla şehvet ilişkilendirilmiş. Türban ve şehvet konusu ilişkilendirilmiş. Satır arasında notumuzu alacağız. Sonra bu notlardan bir yere gideceğiz çünkü. Alman Fransız okuluna ailesi gönderir çağdaş kültürlü ebeveyn olur. Arapça öğretilir zorlama eğitim olur. Sizin kafanıza tüküreyim iki yüzlüler demiş birisi. kafasını tükürmeseymiş iyiymiş. Bir şey anlatmak tükürmekten daha evla değil midir sizce? Zaten problemimiz burada tüküre tüküre tükürük kalmadı memlekette. Ülkenin başına bela olacak yeni nesiller lazım demiş bir tanesi. O zaman şöyle bir sonuç mu geldi buraya? Din eşittir bela din eşittir bela olmuş. O da geldi. Tabi tabi zehirleyin küçükleri denmiş. O zaman dine yeni bir anlam daha geldi. Din eşittir zehir oldu. Güzel. Güzel derken konumuz için güzel olacak anlamak için. <clears throat> Efendim her ülke eğitim müfredatını gelecek nesillerden beklentileri üzerine şekillendirir. Obama başkan olduğu zaman yaptığı ilk icraat liselere kodlama dersi koymak oldu. Liselere kodlama dersi. Bunu da Amerika'nın bilişim sektöründeki liderlerini Hindistan, Tayvan gibi Asya ülkelerine kaptırmak üzere olduğu şeklinde açıklamıştı. Hamdolsun biz de Arapçayı ilkokul düzeyine kadar indirerek gelecek nesillerden beklentimizi ortaya koyduk. Yani kodlama gibi muhteşem bir bilim dalı karşısında bilim dinden dine e, pardon din bilime engeldir. Burada da bir engel kelimesi çıktı. Bir insana 18 yaşına gelene kadar din dersi verilmez dendi. İşte bu yukarıda söylediğimiz şeyin açılımını verdi arkadaşımız. Ahlak ve vicdan dersi verilmeli. Wow. O zaman bir dakika. Burada istekler bölümüne gelelim mi? Parça istekleri var arkadaşlarımızın. İstekler bölümü. Dıt dıt dıt. Neymiş? Ne istemiş abi? Ahlak ve vicdan dersi. Ahlak ve vicdan dersi istenmiş. Bu bir ders olarak istenmiş. Güzel. Ha birisi çok güzel bir yorum yapmış. Bence 14 civarı iyidir denmiş. Rakamlar da uçmaya devam etmiş. Hadi bitiriyoruz şimdi. Az kaldı sabır. Biraz sabretmemiz gerekecek. Çünkü bütün e, yemeği hazırlama için parçaları birleştirmemiz lazım. Voivelsman diye bir adam. Yahu kardeşim dinin insanlığa bir faydası yok. Bırakın artık şu çocukların yakasını. Dinin insanlığa faydası yok din insanlık için faydalı bir şey olsaydı Hristiyanlar yüzlerce yıl ırçılık yapıp insanları kendilerine köle yapmazlardı. Yahudileri diri diri yakmazlardı. Dünya savaşları diye katliamlar olmazdı. İslamiyet'in olduğu Orta Doğu denilen yerde her gün binlerce kadına tecavüz edilmezdi. Tecavüz edenlerin de Müslüman olduğu unutulmuş. Ama burada yeniden bir metafor geliyor. Din eşittir cinsellik. Evet bu da geldi. Din ve devlet işleri birbirine karıştırılmamalıdır. Siyasal İslam anaokulu çocuklarını buna malzeme yapmaktır denilmiş. Siyasal İslam konusu geldi. Öyle bir beyin yıkama riski var ki inancına bağlı aileler bile pişmanlık yaşayabilir. Çünkü çocukların işit zihniyetiyle beyinlerini yıkamayacağım bir garantisi yok. Wow. O zaman din eşittir IŞİD'de oldu. Güzel. Yeni şükürcüler yetiştirme merkezi dendi. Yani din eşittir kabul oldu. Hani şükrediyor bunlar. Niye şükrediyorlar? Çünkü önüne geleni kabul ediyorlar. Ee, yahu manyak mısınız? Neye kızıyorsunuz demiş birisi. Gaydir Gubbak'mış adı. Bu ülkede aileler aşırı dini eğitimle çocuğunu büyütecek bu gerçeği göz ardı edemezsiniz. Bunun için cemaat yurtlarını kullanıp çocukların tica- taciz, tecavüz edeceği bir ortam denilerek yine konu cinselliğe dayandırıldı. Devam. <clears throat> of amma çok yapılmış ama aşağı yukarı hepsi aynı yerde geliyor göreceğiz. Bakın bunu anlamayacaksınız ama ben yine anlatayım demiş. Kim? Ruhsuz. Ruhsuz bir şekilde anlatacak ve şunu diyecek. Çocuklara küçük yaşta dini dayatıp, dini dayatıp Allah korkusunu vermeye çalışırsanız bu çocuk büyüdüğü zaman sevgi yerine nefret duyacak. Aa din eşittir nefret. Hadi bunu da geçtik. Çünkü diğer ikisi de aşağı yukarı aynı şeylerde. Bilmiyorum ne kadar doğru ama ne kadar doğru ama sanırım kendi çocuğum olursa 6 yaşında dini öğretmem. Sebebi de ben küçükken bu kavramlar açıkçası beni çok korkuttu. Din eşittir korku. Bunu da geldik ve geçtik. Hoppa. İşin en sonunda en, son, en başındaki yorumları ben en sona bıraktım. Çünkü burada güzel bir nüans var. Bir ülke ne kadar dincilleştiriliyorsa bilin ki emperyalistlerin dayatması sonucudur. Ülke hiçbir şey üretmesin, sadece dinle, yobazlıkla girilsin, asla ilerlemesine müsaade edilmesin, bütün teknolojiyi her türlü ihtiyacına emperyalist ülkelerden satın alınsın denmiş. Dolayısıyla din yine bilime karşı oldu. Ama işin en enteresan tarafı o ne diyor? İnternet sitesini biliyorsunuz. O ne diyor? hiç düşünülmedi. Hakikaten o ne diyor? Allah-u Zülcelal bu hakikatler dairesinde ne diyor? Biz onun karşısında neler söylüyoruz? Onun bizi emrettiği şu dinin içine bakar mısınız? Şimdi siz bütün bunların birer tesadüf olduğunu düşünüyorsanız eğer size kısaca şöyle anlatabilirim. Bunlar yeni bulunmuş şeyler değil. En başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne yazık ve ne yazık ki Hazreti e, Ayşe validemizden evliliğinden yola çıkarak onun da bir şehvet düşkünü olduğu söylenmişti. Müşrikler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün insanları kölelere zehirlediği söylenmişti. Ve bu yüzden Mekke'ye bela olduğunu ifade etmiş. Mekke'nin bundan dolayı putlara yapılan zulüm var haşa denilerek bundan dolayı Mekke'de kıtlık var bile denmişti. Sen bize engel oluyorsun ya Muhammed denilerek Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hicrete zorlanmıştı. Zaten hicret Cenab-ı Hakk'ın emriydi. En nihayetinde Hazreti Peygamber'den sonra İslam dininin cariye elde etmek için savaştığı söylendi. Ha IŞİD mi dediniz? Onlardan alasın var. Hariciler gelip Hazreti Osman Efendimiz'i katletmediler mi? Din bir kabuldür. Siz kölelerin dinini mi kabul edeceksiniz denildi biz onlardan nefret ediyoruz ve onlardan korkuyoruz denildiklerinde ise Mekke fethi dönemi çoktan yaklaşmıştı. Yani sizler satır aralarında ne yazık ki yeni bir şey okumuyorsunuz. Tam 1400 yıldan beri hatta 41 olduk değil mi? 1441 yıldan beri aynı hikaye. Peki bu hikaye karşısında ne yapacağız? Temel meselemiz bu değil mi? Bunları söyleyen bizim çocuklarımızı zannettiğiniz kadar değil. Bazıları bizim çocuklar, bazıları paralı elemanlar. Ama nihayetinde bütün İslam dininin üzerinde söylenen bütün sözler, yazılan bütün kitaplar, hazırlanan bütün diyalogların temelinde işte burada saydıklarımız var. Halbuki Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün bu değerlere karşı getirmiş olduğu vahiy ilahi, bütün bunlarla berbat bir hale gelen dünya hayatının ahiret gerçeği olduğundan dolayı şehvetten, beladan, zehirlenmekten, engel olmaktan, cinsel düşkünlükten, başkalarını kendi zevki için öldürmekten, çıkarcılıktan ve hatta fikir özgürlüğünün engellenmesinden, bir başkasına nefret duyulmasının engellenmesinden, korkmadan sevgi ve muhabbetle yaşamamızı emretmemiş miydi? Evet öyle emretmişti. Peki bütün bu haberler dönüşüp dönüşüp her seferinde tekrar neden yapılıyor biliyor musunuz? İşte buradaki kelimeler çocukların kafasına tek tek tek kazınması için. Öyleyse bütün bunlar kazınmadığı sürece biz onlara dinin gerçek tarafını anlatmak zorundayız. Dinin gerçekten insan hayatında neleri değiştirdiğini eğer çocuklarınızı anlatmazsanız yarın öbür gün bu yorumları okuduğunda ne yazık ki bu aynı müşrik hikayesinin içerisinde dönmeye onları mecbur edersiniz. Ne diyelim? Nereden nereye geldik? Aslında 1400 küsur yıldan beri müşrikler hep aynı yerde duruyor. Biz hep ileriye doğru yürüyoruz. Hadi kalın sağlıcakla.